Hola, eh, hoy estoy aquí observando la parte de atrás de mi computadora eh, porque pretendía conectarla a este sistema modular de, audio que tiene capacidad para 5.1 canales, pero me encontré con una dificultad. Eh, mi tarjeta madre no tiene una salida de, de, audio digital, únicamente tiene la salida del cable auxiliar que, que solamente nos proporciona audio estéreo en dos canales, izquierdo y derecho, y que además es muy susceptible a interferencias. La salida digital de la que, la que hablo es como esta, que encontramos en muchas consolas de videojuegos, aparatos de, de DVDs, Blu-ray, y que se conecta a, un conector muy similar, que es un receptor, eh, y que bueno, eh, nos proporciona un audio de, muy buena calidad con diferenciación de canales, y así nos ayuda a aprovechar mejor eh, nuestro sistema de audio. Sin embargo, pues no, no tengo la manera de conectarlo aquí. Y bueno, no quiero eh, tener que comprar una tarjeta de sonido especializada para esto. Porque eh, la mayor parte de las, de las tarjetas madre que hay en el mercado tienen la salida de audio digital, sin embargo, no tienen el transmisor. Y entonces en esta ocasión quiero mostrarles de qué manera podemos construir un transmisor eh, que haga la función de este para poderlo conectar aquí al sistema y aprovechar bien sus capacidades. Eh, antes de proceder, necesitamos comprobar que nuestra tarjeta madre realmente tenga capacidad para este tipo de salida de audio digital y para eso vamos a buscar este conector que vemos aquí, este que vemos aquí en medio, que tiene la señalización de SPDIF. Eh, este es el conector en donde eh, debería de ir el transmisor. Pero bueno, pues vemos que no, hay nada. Es muy fácil de, encontrar una tarjeta madre que tenga este tipo de conector. La mayor parte de las tarjetas que han sido fabricadas más o menos de, 2000, de 2008, 2007, hacia estas fechas, lo tienen. Eh, solamente las de muy baja gama no lo tienen, pero en la mayor parte y en las principales marcas lo vamos a encontrar. Muy bien, los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos de encontrar vamos a necesitar un LED rojo que tenga el encapsulado transparente, como ese. No nos sirven los que tienen el encapsulado de color, estos interfieren con la señal. Vamos a necesitar también una resistencia de 100 ohm, un par de pines hembra, como estos, que tienen entrada para pines. Vamos a necesitar algo de cable. Eh, ¿Qué tan largo es este cable? Bueno, dependerá de, de de cómo lo vamos a utilizar y más adelante les voy a mostrar eh, eh, cómo, determinamos la medida de este cable. Y vamos a necesitar también un poco de aislante termocontráctil, que es este, que también se conoce como Termofit. Opcionalmente y para hacer un poco más cómoda la conexión, podemos buscar en alguna tarjeta, tal vez de un televisor o de un DVD, el conector tipo Toslink, que es este, eh, en este caso este es un, receptor, pero no importa, lo único que necesitamos es el, es el plástico. Al retirarlo de la, placa queda más o menos así. Eh, tiene aquí las tres terminales de, LED, pero esta parte no la vamos a utilizar, entonces lo vamos a retirar esto junto con eh, la parte del plástico de atrás, porque solamente vamos a necesitar el plástico para hacer más cómoda la conexión. en el caso de que utilicemos este, este conector, vamos a necesitar también el cable de fibra óptica que, encontramos así. Son muy baratos y muy fáciles de conseguir en las tiendas de electrónica. Eh, bien, para empezar con la construcción de nuestro transmisor, eh, vamos a soldar a alguna de las terminales de LED la resistencia. Y para esto, bueno, voy a recortar un poco la pata positiva y ahí voy a soldar la resistencia. Voy a medir para que más o menos quede al tamaño. Eh, bien, ya quedó de esta manera soldado y ahora vamos a, soldarle el cable. <clears throat> Antes de soldar los cables, les puse un poco de estaño en las puntas y les voy a añadir a cada uno un, pedazo de tubo termocontráctil. Eh, siempre es antes de, de, soldar. Ok, ya está aquí. Y ahora voy a soldar el rojo en el positivo y este otro negro en el negativo. Eh, ya quedó así de este lado. Ahora vamos a ir del otro lado y vamos a utilizar el par de pines hembra y hacer pues prácticamente el mismo procedimiento. Muy bien, ya así quedó terminado. Ya por último, en el caso de que quieran utilizar el encapsulado de plástico del que les había mencionado, vamos a tener que retirar el, la parte del LED y esto lo hacemos abriendo el encapsulado. Algunos hay que cortar, otros va a haber que perforar, pero bueno, en algunos otros casos solamente se levantan estas pestañas de aquí de un lado. Y ya sale esta tapa y podemos sacar este, este LED. Bueno, este lo podemos tirar a la basura, no nos va a servir. Ya estando aquí, lo único que vamos a necesitar es poner el LED de esta forma. Y pegarlo con, pues con cualquier clase de pegamento, únicamente evitando que se obstruya el pequeño agujero que tiene en medio. Muy bien, ya de vuelta aquí, en la tarjeta madre, vemos el, puerto y tenemos que identificar qué terminal es cuál. En este caso, la terminal marcada con el número 1, eh, lo más probable es que esa sea la salida de la señal y la otra sea la tierra. Son únicamente esas dos terminales las que necesitamos. En otros casos y en otras eh, marcas de tarjetas madre, podemos encontrar tres terminales, en las cuales la que está marcada va a ser eh, una terminal auxiliar de 5 volt, que en este caso no vamos a utilizar. Únicamente necesitamos la tierra y la señal. Si nosotros conectamos invertido el puerto, eh, lo único que hace falta pues, es darle vuelta nuevamente y, verificar que funcione. Ahora, yo voy a conectar el mío, que, que acabo de hacer aquí. En mi caso, el positivo del LED corresponde a la señal que está aquí como un cable blanco y el negativo como el cable gris. Y pues lo único que tengo que hacer es conectarlos en ese orden. Ya quedó conectado. Ahora, antes de proseguir, vamos a ir a unas configuraciones en el sistema operativo y para eso voy a conectar toda la computadora y les voy a mostrar. Muy bien, ya inició mi computadora, este es el escritorio. Algo importante también es que desde que inició el sistema operativo está encendido el LED, lo que quiere decir que está bien conectado. Y ahora vamos a ir a panel de control para hacerle las configuraciones necesarias. Buscamos la opción que dice sonido y por default está deshabilitada la salida digital de audio. Así que vamos a darle clic derecho, aquí donde dice mostrar dispositivos deshabilitados. Y ya nos aparece aquí, la salida de audio digital. Damos clic derecho nuevamente y activar. En mi caso la pone por default, lo que quiere decir que entonces está listo. Si no la pusiera eh, como dispositivo predeterminado, le ponemos clic derecho y establecer como dispositivo predeterminado. Le damos a aceptar. Cerramos aquí. Y vamos a probar el audio ahora. Eh, voy a reproducir esta canción que está aquí. Muy bien, comienza a reproducirla. Todavía el LED eh, está ahí tirado, así que voy a ir a la parte de atrás para que vean cómo funciona esto. Bien, aquí están las, entradas de, de audio óptico digital de mi estéreo. Y aquí tengo el LED. Entonces lo voy a tomar y vamos a ver. El equipo debe de estar configurado para recibir la señal digital inmediatamente. Así que vamos a ver. Eh, el LED tiene que estar apuntado completamente de frente hacia el receptor. Si, si es de lado o si es eh, un poco chueco, no, no lo va a hacer. Tiene que estar completamente de frente. Así que vamos a acercar el LED. ven, en cuanto lo alejo un poco, pues deja de sonar. Y en cuanto lo vuelvo a acercar, vuelve a sonar. Eh, en este caso, como, como no tengo el cable adecuado, que es el cable de fibra óptica, debo fijar el LED con, eh, con cinta o con algún pegamento para que no se mueva y para que siempre esté apuntando de frente. También aquí eh, es la parte donde les, les comentaba de la longitud que debe de tener este cable. En este caso, como no hay cable de fibra óptica, debo de extender el, LED desde la computadora hasta la entrada de, audio óptico a través de este cable. Por eso les comentaba que eh, la longitud depende de cada caso. Muy bien, ahora voy a volver eh, por el, plástico del conector para dejar esto, esto fijo y hacer algunas pruebas de audio. Eh, muy bien, ya tengo aquí el plástico del encapsulado tipo Toslink y la conexión a través del cable de fibra óptica que bueno, entra ahí. Y vamos a hacer algunas pruebas de audio. Muy bien, eh, pues verán que es algo muy sencillo de hacer. Realmente no se requieren materiales muy caros ni nada. Y la calidad del audio pues es muy superior a la que regularmente escuchamos en las bocinas de, computadora que son únicamente sonido estéreo. Bien, y pues eso sería todo por mi parte. Si les gustó el video, les agradecería que me regalaran un, un me gusta. Si conocen a alguien que le pueda servir, no duden en compartirlo. Muchas gracias y nos vemos.